gisagara amakuru y'iminsi meza neza uretse mwereke aka apurikasiyo numva kakariho interinete yehewe ahubwo uzabwira abantu uzi ko twe tutakigura megabayiti nayo urimo kugura simatifone urumva ntabwo tuzagera gute turi kugana Action! Sheri? Shani maze iminsi natakubona ukumbuye akafite amaso meza. Ninshake. Eh? Ninshake. Ubaye cyiza bya danje. Amvaya. Eh. Umeze utese? Ntari. Ah, mvanye nk'uko mbe bya danje uyu munsi nishimye cyane nagukumburaga nkumva nashima ku mutima wallahi nakora ibisubizo by'urukundo ntibahindukira ndebe basi hmm? <laughs> ah! umva noneho ubusambo burandenze ni ukuri kw'imana <laughs> kariya kantu uti kanze mbakange mbakange kanze ndamukanga sha umva uranyishyura ndamukanga cyakora cyo fresh cyane kurusha uko ubitekereza <laughs> cyane eh, nyine nari mukumbuye kubera ko urumva hari ukuntu <coughs> nyine hari ibintu mba numva subizi se <laughs> urumva nyine twa tuntu nabyishimiye mm. nyine byiza ubwo urutumvire reka mm. ndagukunda mwa subizi kandi cyane urumva mm. sha nyine ndagukunda ariko uh, ah, by the way wowe ubushize urumva mm. ubushize wambwiye ko mm. uzanjyana hahandi harasubira ngo ni ikibazo kandi wowe uhora umbeshya mba ntabwo mubesheshe uzi se mm. uh, nitutagerayo n'uyu munsi sibyo tuzajyayo basi si sibyo ok nta kibazo gusa nyine wowe uba umbeshye buri gihe dore nk'ubu ngubu ugiye ubundi kuba eh. dukunda kundutisha akazi buri gihe buri gihe kaba ari akazi akazi nyine ewa ameze neza ku buryo urumva buri gihe wowe ni akazi byawe ni akazi nyine ni akazi nta si akazi subiza ukuntu ari ingenzi buri gihe ubu mbihiriza buri gihe uko ngushatse utangira kuzanamo akazi n'ubu ngubu sinzi uburyo nagufatishije ariko ntukivumbure ntukivumbure ariko nanone kwivumbura biranezeza ukuntu uba ugaragara iyo uri kwirakaza não wewewe mu hmm? ah! <laughs> mazi urumva sha nyine ariko ushobora gusigaye uri ué, cyiza ukuntu uteye we urateye sha uzi ngahindukira ndebe basi umva noneho ubusamba burandenze ni ukuri kw'imana ni ukuri maze maze ariko utuntu twose nzatwubaha ntugire ikibazo yego mbega nuko baba babayeho gutinda umutwe Эти гетто это я машука. Mbega ifasiteri tubyuka tubikube mu mashifiti n'ipikipiki ngasaka hayifiti yeee sevudodo tabite dufatira amatsinda dufite mbega mwana mbega mwana oya wadanaha kurumukobwa mwiza yaba ari izindi oya oya oya oya oya oya umva umva umva umutoni izubura niba ndakorera niba ndakorera uramwanza icyo akora uzikora umwanzi cyane reba ubuse mutekereje ute nuko kabe agatekereje uti kanzemba kanzemba kanze kanzemba nkawuri urabe rero ngiye kumukanza yesha uva ko bavuga gutya akabenye biragaragara ndamukanga sha umva uranyishyura ndamukanga cyakora ki Não, não, não, não, não, não, ntabwo nateraga umva dusubize isi turi gutura ibyo bitwi byawe wagira n'ibikobokobo by'ingurube nkubwire neza n'ubu uretse basi n'ubu uretse basi ukuntu ukamubwira si byo n'ubu uretse ukuntu ukamusobanurira si byo umusobanurira iki urabona umwanya unkesheje uzi ubuvuga akazi nari mfite n'ubu uretse umuhamagare si byo umuhamagare cyangwa umureke ntabwo nkeneye kwinjira muri aka kadukuru kawe nta soni nta soni nta soni ndamuhamya neza ko hatari n'iwawe uhamagare cyangwa ubireke umfare nkubwire n'ikindi gihe n'undi munsi uyu munsi turi zingahe turi saa iki uze kureba uncike nk'uko wagize gutwara ibere ah, ah. aho ngaho ntuzongere kuntesha umwanya ngo urampamagara urumva kandi n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera wanjyegeraho mpagaye umuniga wanjye rwose ajyana ngorama ariko uyu munsi sinzi ko ewa kwa na ni akangarito alo bro bite umeze neza eee mani mwese uri hese murugo huye nta kibazo genda njye ntabwo ari ngombwa ntabwo nshaka to nagira ngo ntize nyine mani unkize geto sibyo akora unkize nyine akavumo mani nirambikira nyine bimwe byacu bya hato na gusa nta nubwo birunatinda to ingo boy nawe bazi nyine nzagura mani nzakumeneramo nubizi se nyigisha ni cyiza ni amatebo sibyo hoya hoya ntago yarara mani ntago yaragukora ntago yarara urumva se yarara mani ni ka kandi kamwe kaba gatinda nyine so bebe agahita yitahira gusa nyine hehe wowe hmm? nyine ngewe urumva ngiye kumutegereza ahantu sibyo uhita ukansigira ukuntu munsi y'urugi ntabirenze eh ndahita nzaga okay ahubwo se ibintu byo kurya bihari mwana Eh, ntari bimbwira nje ku miretito niba ya mwana nawe ntabwo agorana ushobora ikiza rero cyaramagaze eh, yewe gawe aramva <laughs> yarusuka ndi mu mazi rero uzi cyaramagaze ewe eh, gawe ahubwo umupiramani umupiramani kiri na <clears throat> Hello? Shyaka turi kumpamagara kandi amanita yanshiranye se yampamagaye vuba ra ah. kamurye bipe ndebe ndabona ampamagaye bebe Hello, baby, what is it? ni sawa umeze gute meze bo ngeze heza mva moto yansize hantu hari agataje hafi no ku gataje mbega ariko rero shana si nk'ukuntu yose utebuka nyine bari siragira ngo ndinde nzamuka nze murebe kandi mu rugo hazi ntabwo nibuze nibuka burya ubwo bivuze ngo nizane rero ngwino rwose komeza wigiye rero nacyo reka nzamuke duhurire kuri twa turesikariye sibyo dede yambaye gute se uyu munsi ko numva mfite amatsiko yambaye nambaye ipantaro ah, ntabwo wabinkora ndabizi ntabwo wakwambara ipantaro jinsi ah, ntabyo jinsi ndakuzi nambara n'umupira muremure cyane umupira ah, muremure mm. bebe ndakuzi ntabwo ibyo bintu wabyambara rwose ndakeka mpfore sebastien wambaye tifore eh, ndakeka wambaye nk'akantu kagufi k'ukuntu urumva kandi koko wallahi nisanga atari byo noneho ntumpe sibyo ego kwazi <laughs> nawe mbatoze pasi sibyo cyakora nambaye ikabutura ikabutura eee eh. kanze ko nta kabutura ujya se waba wambaye ikabutura kubera nayiniguze ako se wahagaze cyangwa uri kubuza nigeze ngo mbanze numve ineza ibintu uri kumbwira ego erega eh, abashori bubahwe aha cyane rero atandagukunda ambaye eh, cyane mm. uyu munsi wongera umute akandi kazi namaze kugukorera ibitembezo gacozi <laughs> icyo nkorera ujya kunyita utuzina eh. Eh, ngo buri uko ngukorera ibitembe muri bedo <laughs> eh. ubwo burayi bufite mba nkumva aya ntabwo ari uburayi wacyana nawe urebye mu by'uburyo bw'imiterere yawe rwose nawe urakurura nawe mm. wapi uzi se eee Imana iteguye ko ariko ndakeka waga bimwe si ngwino noneho basubiye okay mbese wambaye iki wambaye isume njyewe nambaye igitenge njyewe nambaye nambaye nijya mbere nambaye isutiye njyewe nambaye reka utuma mvugishwa kubera ukuntu saa saba ubize ayiwe ubwo mitara yawe utuma mvugishwa nambaye isengeri sheri si byo banguka shyira mu yambere no imama dore banguka ungwe mu byano sibyo sibyo nyamye oya ni by'ubwo ngubwo kandi rero eh. hari ibyo kugira ngo dushiremo akabaraga sibyo mm-hmm. muri ino minsi hari ikintu ngira ngo njye mu by'ukuri tuzakore mm. eh, eh, dufate ibintu byacu tubishyire public hari tujye kuguma in box <laughs> tujye kuguma in box Eh, eh, ni ukuvuga hmm. eh, njye nawe mbagira ngo tubishyire ku yindi level mm-hmm. kandi ndakeka bizagushimisha sibyo shandi kumanuka hahandi pe tebuka dudu tebuka nze duhure nta kibazo urebye nabi wanahagwa pe yego eh, basimani ko agiye mu mwobo ndaraniwe hmm? pe mbega ahantu cyakoze ntabyo umwana sharambona yoho waba usubiye iki ameze gute ubundi yasengeri wari wambaye ndakubwira ibyo nza kuba nambaye uhageze <laughs> ntabwiraga nibwo nkigera hano eh. Eh, gusa nyine gusa ubona ntambaye ikabutura n'igipira kirekire ubwo ni ubwo ni njye gusa sipurize sapurayize sheri mu basi umva ko nsigaye n'igifaransa ndakwizera birasobanutse <laughs> eh, karibu rero shayigo umeze ute se fureshi wambaye neza mbese hmm, bazi ah. hmm, nako bizi ko byo bitwika hehera ko mbona hmm. wambaye neza cyane ok mvuye twagiye kuri shuti y'iriya eh, ariko ntabwo shuti nta nubwo yabaye to ubundi nabyo ngibyo kugira ngo umuntu agende ajye mu maduka bamwambike imyenda yabo mm. twe twigenera yacu si muri fashoni muri fashoni natwe ubwacu tuba turandi mu fashoni <laughs> dutugera mu rugo rwa siga sha waje ahantu kure mm. mm. sikumanutse eh? Eh. <laughs> Eh, akana keza njyewe ntabwo ngo <clears throat> ukuntu nawe bakumbuye eh. ntabwo bigira nyine akagero ntabwo bigira ifatizo ubishyize nko ku munzani byahita biturika wahita uturika ariko noneho ni ukuvuga ngo eh. eh, njyewe nyine hari igihe mba numva ngushaka udodo mm. ndetse cyane noneho nkahita mbyumva ahantu hose naho ku musatsi umusatsi gusa guturuka ku ino rihera kakamo gatoya k'agahera kuva nk'uko kugera kuri uwo musatsi ako bibome ndabingana gute ni kangahe ku ijana bazi nk'ijana mirongo itatu ku ijana ako siko numva ari gakeya kuki basi atari nka besi uyu buretse unyumvire ijana na mirongo itatu ku ijana ijana mirongo itatu ku ijana ubwo se ayo mirongo inani basi nashakaga mushire ayo mirongo irindwi mushyireho abe magana abiri ntabwo wabikora magana atatu kuri magana angahe se kuri magana abiri nawe usidatuma biri igihumbi ku ijana siba ngaho kandi urabibona urumva eh. eh. uyu munsi ndatuma buba igihumbi igihumbi ku ijana sibyo wowe <laughs> igihumbi ku ijana eh. ah. kandi kandi urabizi bakaza mm. mm. neza uyu munsi dusigaye tubana neza byo ntabwo mwiganye nitwiberana uko biri mm. kabere mm. mm. ushimishwa n'akazi twakoze nyine ndabona ari heza mm. nyine bijyanye n'abasore muragerageza akingura avaho agafunguzo agafunguzo urananiwe eh, eh, urabona nibwo byiza agafunguzo tujya tugasigamo na hasi sibyo ngukiza namara muragera mu nzu nyine oh, aho yakwe ngakingura nyine tu ufite ikintu kibazo ndananiwe n'imyenda yanshyuhe nshaka kuyikuramo ego muri abo byose biraje bijye ku murango sibyo eh, kingura se <laughs> ariko none eh, kingura vuba mwane kingura ngewe nshaka no kuba ndyamye urufunguzo urufunguzo ariko noneho nese hmm? ubundi reka nkwibariza hmm? urufunguzo urubikaho munsi nta mufuka ugira eh, ngewe sibyo agafunguzo eh, kakabamuje amahera agataye sibyo noneho we yari yasigaye hano eh, rero ubu yagiye buri muntu yagiye agafunguzo agashyiramo ahantu hasi sibyo hmm. agashyiraho nabundi se sheri nese kucyusa amuhamagara ngo umubaze aho yarushyize turiya mm. rero kumuhamagara telefone nayibuze kuva kare ariko njyewe natisizaga kuko abantu ntabwo nigeze ngira n'igitekerezo cyo kumuhamagara umva nkubwire rero kingura cyangwa ubyihorere ese ubundi reka nkubaze mm. serire igira imfunguzo zingahe serire se mhm. aho tekinoloji yaraje bacurisha n'igihumbi bebe none nimba mu mwaye musiganye rumwe aha ngaha ari wawe kuki mutashucurishije undi ngo zibe ebyiri bebe none se gucurisha byo rwose urumva zino mfite gahunda nubwo urwo yarutaye kera mbona musize ryamye si byo ubwo rero ndavuga ngo nagenda uvuga rushyira impano hasi byo mva nkubwire rero wanjye gerawe ntukazaze unesha umwanya wanjye ngewe mhm. ubu ngubu umwanya maze ndaha nakabaye nakoze ibindi bintu byinshi cyane mhm. reka nze noneho ahubwo ndi no kubona ahangaha atari niwayo umeze nka bwa bubwa bw'ubuhungu bwirirwa butira amageto kugira ngo bujyanemo abakunzi babwo njye ntabwo natira gato eh, eh, wasanga niyo myenda wambaye atari n'iyawe eh, mvara nkubwire wa gicucu ntabwo nateraga umva dusubize isi turi gutura ibyo bitwi byawe ajyamo n'ibikobokobo eh, by'ingurube nkubwire mbese mbese uretse basi uretse basi ukuntu ukamubwira si byo uretse ukuntu ukamusobanurira si byo iki urabona umwanya unkesheje uzi uburyo akazi nari mfite umuhamagare cyangwa umureke ntabwo nkeneye kwinjira muri aka kadukuru kawe nta soni nishimishije nawe ndamuhamya neza ko hatari n'iwawe uhamagare cyangwa ubireke umva nkubwire n'ikindi gihe n'undi munsi uyu munsi turi zingahe turi isaha kureba uncike nk'uko wagize gutwara ntabwo ah, ah, ah. aho ngaho ntuzongere kuntesha umwanya ngo urampamagara urumva kandi n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera wanjyegeraho Kuna cyari giteye neza zibasa uzi ubu ngubu azi akazi antesheje nk'ubu ngubu yimbwa yimbwa yimbwa ibyuki bivuye na bengo kukuriza ubundi nginga yewe mutwaye iki bendere rimwe na rimwe ndikuyeho vuga ubu arabinoze arabinoze musenzi ibiciro cyane cyari giteye gusa nuko nyine ndahiwe nta kundi bishishije n'ijisho si undi umuginga we ahise akuraho fone gute umuginga aramenye basi The telephone number you dialed is not available. Please try again later. nyuma yembwa gusa Thank you. ubwo bukungu bwari butwishe ndanakurakariye se ndetse uyu mugabo ahise aryama akanya hano rebera we ase be ubu uhise uryama wanagize amahirwe wiriwe hano hmm? nzi ko ndi bugushe nta n'abandi aguha be be mani si wowe ubu icyo kintu ntabwo kikwica se byuka sheri kanze nkuremo imyenda mbe ntako se se sheri burya ntanamenyara <laughs> sheri sheri igihe tubanye rwose nta nubwo uramenya sheri sheri sheri sheri sheri amashu yanjye subiza ko ngukunda sena ntabwo uramenya uba wiriwe mu rugo umuntu avuga ati basi hari n'ikintu kiri bube kizima akazi karagutwaye mba na porofesi warangiza ukaza ukajya mu bintu byo kwirirwa nkanga gusa n'ukuntu ari nje niteguye oya ibi bintu ntuzongere kubyambara rwose ni urukundo urukundo ngukunda sheri ni urukundo rwose ari nkanda ubwoba bukorerwa yewe subiza muri mudura ikintu njya kuguha sibyo ngaho mu kino kintu ibi nzarabijugunya kugira ngo ubyemere